اهلا وسهلا فيكم في استديو تي دي اي آه، نحن بشكل عام آه، بالاستديو بنطالع آه، معلومات عن بعض المشاريع بتكون من وجهه نظر شركه الانشاءات وجهه نظرنا نحن بنقدمها لما بنصور النموذج او وقت تتواصلوا معنا فاحيانا شركه الانشاءات بيكون في عندها بعض التفاصيل بخصوص المشروع طبعا من وجهه نظره انه هو اجمل شيء لكن هذا الشيء مثل ما حكيت هو بيعبر عن وجهه نظره انا بناقشهم فيها وبحترمها بشكل عام فباستديو تي دي اي اليوم عندنا ضيف مميز السيده آه، دينيز من مشروع اسمه اليسيوم اس موجود في هو آه، آه، موجود في القسم الاسيوي صاير في منطقه بيكوز له اطلاله على الغابات الخضراء وعلى المدينه وعلى البوسفور فيعني شيء خيالي طبعا هو شوي بعيد عن البوسفور لكن مو كثير يعني <laughs> قريب يعني يعتبر لاني الاطاله تبعه بانوراميه هو اساسا صاير على تله بيكوز منطقه معروفه جدا ل آه، رؤوس الاموال الكبيره للناس بتحب الهدوء للمطربين للممثلين الناس الفوتبولجي يعني اللي بيلعبوا فوتبول وهالقصص هي فبهيدا المقابله ان شاء الله بعد المقدمه رح نبلش مع دينيز هانم وندخل في آه، في معلومات هذا المشروع Ee, merhaba Deniz Hanım. Merhabalar. Teşekkür ederim bize ee, ziyaret gelmek için. Ee, şimdi sizin proje hakkında zaten biz Efton İnşaat şey önce, önceden bir Elysium Art yaptık. Evet. Bir, yani inşaat hakkında, şirket inşaat hakkında bir şey anlattık ama ee, Beykoz biz artık artık yani Beykoz bir şey orada çekim yapmadık ve bizim takipçileri Beykoz nedir bilmiyorlar. Orada neden e, bir proje seçtiniz ve Beykoz nedir? Bu önemli bir şey. Beykoz Anadolu yakasının en eski yerleşim yerlerinden biridir ve en çok tercih edilen yerleşim yerlerinden biridir. Bu kentsel dönüşüm başlamadan önce Beykoz villaların olduğu bir bölge olarak kalmıştı. Ne zamanki kentsel dönüşüm başladı, yine çok yükseklik olmadan maksimum 7 katlı binalara izin verdiler. Bizim binamızda hemen Fatih Sultan Mehmet Kentsel dönüşüm sizin Kentsel bina. dönüşüm. Önceden ne e, villalar ya da? Yok hayır. E, kötü, riskli yapılar vardı orada Hı -hı. küçük küçük. Hı -hı. Onları toparlayıp araziyi geliştirip e, arsaya dönüştürüp orada güzel bir proje yaptık. Bir tarafı sizin de dediğiniz gibi komple ormana bakıyor. A Arapça anlıyorsun o zaman. Yok tam anlamıyorum. <laughs> Bu kadar Arapça şey bütün çalışanlarımız Arap olunca sen bütün gün Arapça dinleyince galiba anlıyor olmuşum. <laughs> evet doğru. Bir tarafı komple boğaza bakıyor, bir tarafı komple ormana bakıyor. Hatta bazı dairelerimiz var, köşe dairelerimiz. Onların hem orman hem de e, boğaz manzaralı. Aha, güzel. Ee, sizin e, proje konum olarak yani orada mesela e, her zaman bizim takipçileri, bizim müşterileri diyorlar biz metro yakın bir proje istiyoruz ya da e, metrobüse yakın bir şey istiyoruz. Nasıl oraya gideceğiz? Biz havalimanına geliyoruz. Nasıl gideceğiz? Nasıl e, bizim e, çocukları bırakacağız? O üniversiteye gidecekler falan. Orada e, böyle bir konum olarak yani e, var mı böyle bir şey? Konum olarak e, ilkokul, ortaokul, lise 5 dakika mesafede mevcut bütün özel okullar. Aha. Keza devlet okulları da. E, projeye çok yakın üniversiteler de var bir 5 dakikalık mesafede boğaza inip boğaz kenarında çay keyfini de yapabilir. Nargile keyfini de yapabilir. Evet, Arap nargile seviyor. <laughs> evet, seviyor. Orada da bayağı bir şey, e, nargile içebileceği yerler var. E, ayrı bir şehir orası da. Yani İstanbul Yeditepe deriz. Bir tepesi de Beykoz buranın. Ha. Zaten Ofton İnşaat'ın geliştirdiği projeler İstanbul'un hep merkezlerinde yer almış. Evet fark ettim zaten. Şişli maşallah çok projeler var. var. Eski projeler var, yeni projeler hala yapıyorlar maşallah. Yani Anadolu yakasında yine yüzük taşı dediğimiz yerlerinden biridir Beykoz. Ee, Beykoz'da da bir projemiz olsun istedik. Güzel. Sizin proje şimdi tem proje hakkında. Onun çeşitleri ne? Artı e, onun sosyal hizmetleri, yaşamak tarzı nasıl olacak? Şimdi Oftan İnşaat'ın olmazsa olmazlarını zaten art projesini anlatırken sizlerle paylaştık. Hı. Kapalı otopark Recep olacak. şey dedi önceden, elisyon var demek havuz ve her şey var. Aynen öyle. Orada... Bu, aynen öyle. Bu projemizde de aynı şeyler mevcut. E, projenin yoğunluğu 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerden oluşuyor ama elimizde 4 artı 1 dairemiz de var. Çok e, butik bir dairemiz de var 4 artı 1 olarak. Maşallah. 3 artı 1 dairemiz de var. Ocak ayında yeni teslim ettiğimiz bir proje. Toplam 100 dairenin olduğu bir proje bu. Çok butik, hem konumu itibariyle butik, hem içeriği çok butik. Ama bütün daireler galiba e, boğaz falan görmüyor değil mi? E, bütün daireler boğaz görmüyor. Ya boğaz görüyor ya orman ya da ikisini de. Ha. Ee, bahçe manzarası böyle var. peyzaj falan var. Var, var. Güzel. Her kat kaç tane daire var orada? Ee, katlardaki tiplere göre değişiyor. 2 artı 1 yoğunluğun olduğu katlarda farklı. Ee, genelde 11 adet daire var her katta. Hmm, maşallah güzel, çok güzel. Ee, proje e, ne zaman teslim olacak? Ocak ayında teslim oldu. Oldu. Tabii tabii. TDA müşterileri geliyor. Onlara özel hizmet veriyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ediyoruz. Hemen tapusunu yapıyoruz, anahtarını veriyoruz ve yaşamaya başlıyor ya da kiraya vermeye başlıyor. Ofton projelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de e, inanılmaz bir kiracı potansiyeli vardır. Hmm. Yani e, proje bittiğinde kiracılar kapının önünde bekliyor. Biz zaten böyle bir kira garantisi zaten biz veriyoruz yani müşteriyle. Yani mesela müşteri diyor biz e, bir daire alıp e, kira hemen vermek istiyoruz. Biz hemen ona sözleşme yaparız. Yani bu çok... Bizim öyle bir hizmetimiz de var. Sizin teşekkür için ederim. ilgileniyoruz da. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Deniz Hanım. Çok teşekkürler bu bilgiler için. Ve bu proje gerçekten çok enteresan bir proje. Ben inanıyorum bizim müşteri e, bu projeyi çoktan önce bekliyorlar ve çok e, sevecekler. Sevecek تشكر نحن كثير متشكر دينيز هانا بخصوص المشروع والمعلومات اللي اعطتنا اياها والمقابله اللطيفه يلي مرت بهي السلاسه والجمال فاذا في عندكم اي استفسارات ارقام موجوده اسفل الفيديو اذا في عندكم اي استفسارات عن المشروع كما في اسفل الفيديو رابط بياخذكم على اللينك الخاص بالمشروع بتلاقوا فيه كثير آه، تفاصيل او اغلب التفاصيل وبتلاقوا حتى فيه الاسعار اذا في عندكم كمان اي استفسارات بخصوص اي مشروع ثاني بتلاقوها آه، بالويب آه، سايت الخاص فينا او عن طريق الاتصال فينا وهذا المشروع وغيره من المشاريع بنعطي عليها نحن كمان كشركه تي دي اي ضمان عائد ايجاري لمده خمس سنوات وعشر سنوات و20 سنه حسب الرغبه الخاصه فيكم ولا تنسوا دائما انه لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع هذا المشروع اسمه اليسيوم اس واللوكيشن تبعه هو في منطقه بيكوز اسطنبول القسم الاسيوي باطلاله جميله لاغلب الشقق على البوسفور والفيديو انتم عم تشوفوه وانتم كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله